nze basajja mivule wadde nensolo nkambwe ayagala ensi ye uganda nga abaganda bwe baagala mengo waliwo ebigambo bingi byembadde ndaba nebyempulira nga omwami omu tamali mirundi nga alina bagamba agenda kubatta agenda kutta abakyala baabwe agenda kutta abaana baabwe bazukulu baabwe agenda kubatta bamama baabwe agenda kubatta ngaolwokuba bakubye ah, mutabani we ah, tamale junior njagala kubategeeza nti omwami tamali mirundi amaze ebbanga ddene ng'avuma abantu avuma buli kiramu avuma baminisita avuma abakozi mu state house bajeno narweiso baani ba andrew mwenda bakabushenga balina abaana balina abakyala okutegera abala bayita ntu eya pusi abayita biki ebigambo by'obuwemu naye njagala kubagamba nti mutabani we kigambo kya nnaku nti mutabani we naye n'asalawo akole erinnya yezimbire erinnya nga abuukira kitaawe waabuukidde omwana naye nayagala agende afune popularity afune okumanyika okitegera afuke popular ng'avuma buvumi bantu mutabani wa tamale junior yannewunyisa yasooka lumu yavuma nze otegera nanvuma nankola bw'ati otegera mbuolwokuba siwagira bobi waini otegera kakati neyegatta ku bavubuka abasirusiru abagwagwa abavuma abantu buli muntu yenna atawagira budwaini ngaamuvuma buvumi naava olunaku lumu nemulaba ng'ayambalidde geno muhoozi kaine rugaba geno fast son nemulaba nga amugira bw ati omusajja munamaje omutendeke alina omukyala alina abaana alina abakoddomi be nga mutabani wa tamale amulika amuvuma buli muntu yenna yenna yenna alina kyavaayo n'ayogerako bajjeno eri tumwine baani nga avaayo n'avuma abantu abatakkirizaganya na bobi wine kigambo kya nnaku nti alowooza nti amannya tugakoze nga tusinziira mu kuvuma buvumi bantu wayinza okubeerawo abantu nga bassa mu kitaawe ekitiibwa nga tebasobola mutuusaako obulabe naye njagala kumusomesa ekigambo kimu nti setaani bwe yalabanga tajja kusobola kwesasuza katonda yeesasuliza mu mutabani we yesu kristo ekyo njagala akitegeere okutegeera era setaani yamaliriza atutte yesu ku musalaba n'amukuba emisumaali mu ngalo nenyondo ku mutwe engula ey'amaggwa okutegeera okagana ng'amusse bamuziise lwakuba nti yali azaalibwa katonda katonda n'amuzuukiza okutegeera kakati abantu bonna taamala emirundi baavumye basobola okwesasuliza mu mutabani we bayinza okukola nga setaani kubanga setaani bw'amanya nti katonda ali muggulu talina gy'anaamusanga n'agamba nti ono omwana we yesu ali wano ku nsi oyo musobola kaneesasulize mwono so omwana ayinza okubeera nga baamwesasulizaako abo baamukubye nga baamukubye kumwesasuliza taata we baabadde avuma kubanga taata we tamala emirundi siniya avuma buli kiramu nze yanvuma nanvumako nebbajjo yanvuma nno okuva dda nga nkyali ah, nga nkyakola ku rediyo ng'agenda ku rediyo ezitali zimu nanvuma abantu bagubaddalu muteekako mutya bwentu nagamba bwe wayingira mu takisi nasanga nga bataddeko abasajja emifule mbu ngaagivaamu kubanga eh, ndi mulalu nga mpita muguwa ddalu amaze ebbanga ddene ng'agenda avuma abantu bonna ng'avuma buli muntu atawagira mwami museveni amuvuma kakati buli muntu atawagira ah, people power mutabani we amuvuma so abantu bayinza okwesasuliza ku mwana olw'ebivumo taata we byazaavuma abantu abantu nabo balina abaana balina abakyala banyiiga nga ggwe bwe wanyiize nga bakubye mutabani wo ekirala omwana taamala emirundi junior talowooza nti ddala bajeneraali bamagye nga bwenawulire taatawe ng'agamba mbu geno kandiho owa cmi mbu yayagala okutta omwana we ekyo tekiriiyo kandiho talina talina talina talina balina isuz ennene zikwata ku ggwanga lino balina ensonga z'ebyokwerinda okukuma bannauganda okulaba nga tetulumbibwa abatujju tetulumbibwa abatatwagaliza mirembe okuva ebweru ngaeggwanga libeera mu butebenkevu tebalina tebalina kaseera konna kooyo omwana yasalawo okusirwala okuvuma obuvumi abantu kandiho okigira dairekita wa cmi talina biseera kwaka akalenzi nokamanya takamanyi nebyokwogera tabiwuliranganako so tamala emirundi Uh, leka kusiruwaza ggwanga kulowooza nti abantu bonna basiru omwana waafuma abantu nawulira omwana wo nga avuma abamagye nemuwulira nga avuma generaali eh, muhozi kainerugaba mutabani wa mwami museveni omwana wo amanyira abantu wandibadde omubuulira n'omuzaamu empisa bayibuli egamba nti omwana ow'amagezi asanyusa maama we musirusiru aswaza kitaawe kakati omwana byakola biswaza yafuuka ekizezengere tunabukeseza mwasi mutyano mwe balekwa nti mugolokose mwalekwa nti muzukuse mwe balekwa nti natera ku mukutu kwe muli olunaku ono olwaleero mukama twagala okumwebaza olwaisa kyo kingi ekibeerera kyenda munana katondo nya fm radio lwasamayinja tuli mukyuka kampala wetusinziira okuweleze gwanga lyonna ku kyeno mbiri akatondo mwenda yiga nga kikumi musanvu akatondo mukaaga fm ejinja kikumi emu akatondo tano masaka ne ku kikumi musatu akatondo musanvu gaggulu gafa ogwembaale mm. abatulira ku dream tv tubaniriza abali ku www imc gg nammwe bwe mutyo notubalamusizaako mwe bali kwera ku mukutu amukyakala gonna ku lwaliro ziri abiri mukaaga ez'omwezi guno gwa maaki omwaka enkumi bbiri mu abiri mugumu onaku olwaliro aba tanzania lwe bagenda okuziika dr john joseph pombe magufuli eh, president waabwe um, eyafa ngenda kusoma ezi kumi na musanvu yewa ekinamba olunaku olwaleero agenda kuziikibwa era ngaomulambo gwe agwatuusiddwa gyazaalibwa gye bayita ekyato okuziika kwa lunaku lwaleero magufuli abe nga naye agwereddeyo akati ebisigadde batandika nkumwogerako bwogezi ah, nga eyaliko pulezidenti wa tanzania maama samia suluhu hassan eh, bwatyo naye gavumenti yagitandiseeko atandise okubaako kanyenyanyenyamu nga namagufuli tanavaawo kubanga ajjukira nti era yalina obuyinza kakano yalina alina obuyinza ate naye ayagala okukola n'abantu baana bamanyi nti banamutwala mumaaso nga dr magufuli naye wabadde akola olunaku olwa friday ndi ne tamale mirungi sooka okubi kukatambi ako pologulamu tugitandike bulungi manyi nabagamba nti mu ggwanga muno hmm. bwewabaayo abantu abamanyi ebiri mu ggwanga muno ndi namba ssatu si tekikutawaanya abantu basinga obungi tebamanyi lutalo lwakadaaga tebamanya lutalo luli mu ggwanga hmm. tebamanya kyenabagamba nti abaana ebwaka bagenda ne balaba bakadde baabwe nga bakubagana teri ayogera nti bamukwatidde mu bwezi kaka ne bannauganda basinga obungi bwe bali you don't know what they the factors at play mm-hmm. ezo nze nzimanyi bulungi mumulaba balwana kataka eh. ani mirundi ani empapula zammwe zonna zaafa nebukuba bunoyinca nebukuba buli olaba nze kakati kankubuuze bawunye omanyi nti bazeyewa pulezidenti mm-hmm. aba ba ucc nti nagenda nejambiya mu studio nagenda nikyambia mu studio omwanange gumu kubyene mwonoono wali omulabyeko mu lupapula lwamawulire lwonna kino kiguni ekyamukuba kiyiga kuba kiri support waliwo naye kirala kino ekyalya e sente bakita basajja mivule ekyo nakimukiteeke mu bulaka booku kyakwasa mutwe basajja mivule bati bebimala okulya sente nga byebajagala lya sente zokwogende webake kyayogezeza omwana omwana wange tayogera nekiteekamu ekyo nakyo kyabulaka buuku kukyasa mutwe naye te bantu bebabimbuulira gano gagumi fe abaganda tumanyi bwetubikola kkinyonyi ekiva mu nyanja <laughs> batubyasa emitwe kampuni edoboozi lyoŋamba eh, hmm? Almost at the quarter guard. Oh. you really want to No, I told him, you see, this delegation is um, the people saw and what wrote a letter, this and that. This was your response, and I brought them. He simply called out the Chinese man and said, Can, can, can I have Lee? So they, they raised up his hand. Then I said, I'm going to meet you, Aaron. Then all the rest, he did not even give me the audience. Much as I tried to explain, he simply told me, Get out of my sight. I was like, but Muzei, it, it, this is a very serious thing. It is a national issue. So I was like, you man, toka inje. So I throw the, you know, moving backwards, just wanted to see how best I could rebuild myself and, and, and re, reconstruct my confidence so that I can let him really understand that we are here for very serious business. He did not feel it at all. So I went to the tent the fat and waited possibly to wait for his, his tempers to cool. That is really what I had to do. So I waited. So Sarawure, he rose up. He walked himself towards the tent and said, Can I have everybody out except this man here? So everybody stood away. They gave us a distance of about five meters. Then while you standing, he simply said, Human, you are a very bad spoiler. You're a fraudster. You have exterminated most of the programs. You have cheated the Ministry of Finance. You have you even cheated during the COVID-19. You have breached all forms of, you know, road deals that have really increased corruption, have really increased embezzlement, misuse of office, just because you are brokering from one end to another looking for commissions. You have mimed the government, the image of the government. You have always come out. You pretend to be working for the regime but at the end of the day, whatever thing you do, you're just looking for money. You monger rumor from one end to another. You disorganize my people. You disorganize my arrangement. You go and meet my ministers. You go and meet investors. Call them, solicit a lot of money from them, and then you simply get on moving. You're good at inflating conversations with the different people. Even some of your colleagues are dead, and even actually heaven has denied them even Hera denied them. Even others denied them. They're still stuck on earth. So to that I thought was maybe he, he, he, he met Kasango. so the whole thing was an insult, a very great insult. I really regretted why I ever went there. Now, you see, the whole problem I'm looking at right now, it is wider than what you might think. I was also third and uh, I thought had nothing to do, but just wait, you see. Sometimes you have to get humble. So I simply humbled myself. Uncle uh, Sam was there to receive me. Professor was also there to receive me. And we jumbled through all the process. Of course, I had to calm down. But these days, His Excellency is a very, is a very tough man. he doesn't want to listen to anything outside his particular arrangement because I'm very certain that the, the current arrangement is having to rebuild the image of the party. Omusajja nga yeebinga yeebanako. Tujja tumuwumuze. Oyo we wa mafuguli. Tujja tumuwumuze. Oyo yazze kuziika magufuli. <laughs> Oba yabadde mu state house. Simanyi yabadde gumpadde eddoboozi. <laughs> Eh? Enteresi yagobye mugobe. Ayi ayi ayi. nente yako nobutwa mukajagalade anze ah, kango bakatia kaleta tepu enfu neiba katutro dutwala nga nobuswera sonera bukalye nyuma you see you people zimbabwe nemba gamba nti president museveni mpulira ne babajjo nempulira abavuma museveni mpulira mutabani wange nadoli mama we wankima mm. i go there and see him their problem they don't know how the things have changed mm. museveni a retiring president namukusomera ti retiring president nabagamba ti president museveni bamubuuza you don't you have not stashed money on the swiss account like other African leaders. What is your future insurance? Museveni n'abaga nti my future insurance is a stable Uganda. Kondolesa Rice n'amugamba nti what if you become the secretary general of the United Nations? I saw Museveni a bit losing his temper. Me? You were Museveni? To be a kiraka like an, an, an, an, an <laughs> havu mayikawuzi tumukoze mirimu gyakalani kakati bano bakyebatamanyi ti museveni masiritaya in a peaceful uganda this is why the volcano the political volcano hmm. enyenya buli wamu ekyokubiri balina ekibiina kyabwe nga bakyeta fellowship it had who is who fellowship nekutuka mu lwansonga bbiri mwalimu abasajja abakulu abalina yintagirity nabuno obuvubuka obwo obubbi obubba buli wamu kakati bagenda babuyindayitinga ku organ trafficking and human trafficking even if your name is mentioned omuntu nakuga nti we cannibal un came here sent a delegation investigated It has, it has indicted 47 people, 62 surgeons. abatanga abantu mu malwaliro i told you nti nze omugenzi professor kanyerezi yandekera list eyabasawo abatta ati tebabattanga hmm. babitwalanga muli balamu why should the pakistani come here to collect organis do we have more deaths than pakistanis ndibatta omwana wange mwalubatekooko as I usually do famiry yange bwegikwataka i fight to devastating it nemba kuba omupakistani bamusiba emyaka musanvu ewaabwe nakola faini eh, omupakistani muwala yali kyanafa namatova yali kyanafa yenti yebitnemukazi wange baali bamulwalinga akawala bakaitaani nabukeera naye ekyakanoonyera kaligendo nga kanamukera kanoonyaki ati kakolagananga n'omupakistaani nga bagudde woofiisi ewandegeya hmm. kali waliwo eri akansigidde nemugamba akawe pirison kebak kagenda okuzukuka nga kali ku lusalo ewaffe mu kofi ninja saakalabirwamu katunule mu maaso g'empologoma <laughs> waliagalakebasokateke mukofini ee eh, waliwo eri akanfunidde naye twange byo byobukambo byokola byebitiisa byebikutambuza nejambia nebikutambuza nenyondo bamukubira esimu simai tuyina empeke zetutunda my wife to sell tablet bamukidinapping bamujimuga nti topanish mi nga bebakubya omwana wange wansi ate akamya eritaliyeti devastatingire siwumula kati oyo yaliza tape enfu ngoba eh, jiba ngoba ni unu unu la kuandika kati ya kungula ni waluwa msonyua ati ya waluwa msonyua kwa kwa mani si sonyua bako za mkosa mirundi ta sonyua mtu kwa ngamba bako za mkosa kakati ya hako hmm. abasajja ni batu ula abasajja abakulu mwenye Uganda mjituli mte mjimanyi hmm. many people cannot step outside the borders of Uganda they grab them like a gula sopas embele atabusi kakati omuganda gamba mm. tosobera wakana mukibira soberwa ko wamu we must stabilize this country kubanga bwe tuba tusoma international law batugamba domestic law prevails over international law oyinza okwagala okukwata omusajja mu uganda mm. yintapo ne bagiremesa mm. yintapo yayagala okukwata mukahabyalimaana negundi nono omusajja abatta abantu e rwanda oyo omusajja yina lediyo yakula ebijambiya kabuga kabuga muyina mm. mm. agamba land here ir arrest you irest interpo inter, officers you go and find out who created wine rwanda era kabuga kiba kinemweyi bamaze kufa kwekumukwata domestic law prevails over international law because of sovereignty ti as long as you are in uganda notagendako kenya na tanzania you are safe pakati waliwo gurupu erowooza bwetyo hmm. nabaga nti ebizimbe byabwe babikwatiddeyo musajja agenda ku atm nateekamu ka kad ekyuma nekikalya nekibuga you are wanted <laughs> <laughs> bulaya eh, bulaya natema kuba bakola ensobi how can you send money on of european and american accounts during covid ngezi zona zigaddwawo abantu bona betaga buyambi sente bazi kuwata ki bavumanze is because of stupidity eh, eh, eh, akatambi ko kano mulimu ne baga nti naye tamale ye nga atuli bubi ate mbali bubi bensobi gye babuuza gwobalemeddeku ah, ah, ah. abavubuka nabagamba what i want is compensation to compensate you yes nenfuna sente zange mwala ni sate bilioni nizija kwa account na nyini buyinza na account na ajibulokinga um, um, mbaviri demu government for seven last seven years mm. you have not i went to state house once i met the president we disagreed i've gone i went to rokero house once ndi entebe yange yaliye famu emisota nenji jayo mm. yes bambi tangi entebe yange batawanya nga lumu terimu ate nga nange nina mpulira omwana akaabanga nti namulekawa i went at collected my chair oyina omwana gwali waleka ewantu yo yali akabira mu ntebe ninjijeyo once in seven years they have never seen me attending a national function i didn't attend their omulimu gwabwe nagugaana oluda akasiima onkalya why do they continue pursuing me anti obulokinza akawunti yange ya billioni asatu ya anti uluvanyuma lokuwa mera ko buzi okwa ah nnaku zino mfunye sente zange bilioni ya satu why do you block it offload myanda i can't do my things bobe bali mesezo lutalo leave my money and i go mbu bwafuna sente tajja tukolera eh, e, neba naba aba blocking center to bakolera ate bo ate kakati mwechemutamanyi tuina abagala okusikira Museveni atolo cost kati yake yakakubye batudde mu meeting yaabwe ne bagala nti mirundi yatuulidde nga twogera no omunne namugaa si mirundi abachina bewatutteyo babakuteze era mu ddiiru mukula yabaddemu banonyeza mukula nga omuchina ababiri bazeeyo omuchina omwaka muzize sente zange babajeko miliyoni emitwalo gya dolaokulaba mukula yatemye mukula yatemye mukula bagenze ewuwo mulaba ngaali ku diamond trust yekwese mulaba bwedi <laughs> kubimwa byange nga daba mukula bwendi nga bamunonyeri ali uwe ali mu diamond trust ye kukumi wansi we meza diamond trust bali bichitse ali na office yao ekibuzo eh, eh, tamale eh. babega okola ba president Museveni kwa yes. kwa kugula buguzi eh kakati chovu na bayaka yaba dama nyinti babali deko sente kandi byekaka babyonna naka gwe gwe kaga ntio nezi ya ne mutenti na ndumba yo kazi yako kanyume bulungi muzeyi entwala gye yakakyute kalunyumya nga lutabaalo <laughs> kalunyumya kaddemu kaddemu nga kagenze oba yabagambye nti n'abantu bamwe ababbi katonda abaganye n'okuyingira mu ggulu bakyalemedde ku nsi this is a new dispensation you're from the regime Look, there's a lot of investigation that has been happening. A vetting team has involved several intelligence who have been monitoring the back accounts, monitoring the activities done, monitoring the conflicts within the ministries, and there's several parastatals. So that is where we are. So it is not only you. It was really very, very tough on everyone. No, you just wait. Actually, even he had the mention of your name several times that we conspired a lot of times that I even tried to go and co co confuse our fandom horse that at all times I've always been around him just to seek information such that I can go and manipulate it then after manipulating it I, I like hmm, I, I, squeeze out the, mon the, the, monetary value from it so that I could get some money so like I'm totally sick and tired of you remember the money you, you, you got during COVID-19 you breathed all sorts of corruption. <laughs> and that is corruption is what identifies you, yet you don't hold the in a public office. But listening to your kababba keteka akakasajja keteka kukomitia covid kali kakolayoki i write i write the documents for ministers linda so you keep moving left to right peddling this and that just for monetary benefit what job do you do So really, I did not have any question, uh, any answers for, for all those questions because he was a, with a very hot temper. And yet, by the time I found him, the man was laughing wildly. He was smiling wildly, but a sight of me totally changed his mood and attitude, and that was very, very humiliating. All the people with whom I went, they were like wondering, you know, the COVID I had the way of taking them. You know, I could just make calls. The protocol officer could simply arrange and tell me, I ah, know you come, you come. His Excellency cannot You see, he, he read your thing thoroughly well and all that. So I read these people, but the sight of me simply turned the money off and I was totally humiliated. I felt so small, as if earth could just swallow me. That is what I went through. The experience was really very bad. You see, Это номер я. Ну, Mujengu, kama sasa yali amfulumia state house yali amfulumia state house nze amfulumia atia ebanjo liyo mwenge gwa na mwenge nze sisaga when you were playing with the mirundi you were playing with a, a very good gwe linda bana bako yo mwana wange the rupe niya mu dead day sisonyiwa lwacho mpira gugwera mu neti yange tokiriza never kakati abensobi gye baakola kugala akawunti yange eriko biliyoni yaaka ani akateekako kubanga nazirondanazironda walo yazisuula nakugamba hmm. nti mu amerika waliyo kesi omusajja yali kyalinga mumagye nga sergenti aba aliwuwe nga bamuwezeza emiliyoni za dola ttaano kwa kaunti nakuzimbako church yali musajja mulokole nazimbako church abaali awo nga aba intelligence bazze you received more money than what was required yababuuza yabagaa nti ihave been praying to god for miracle when i saw this money wait, wait didn't you report it to the police I thought it was a miracle from God. Coach, no, I didn't say that. Yes. So, did you also ask for a miracle from And God? I constructed the church. I said, we have a How can the American system make such a mistake? How can it be millions of dollars? But the message is more than a answer. I thought it was a miracle. Why didn't you report to the police that you have received the excessive money? No! a miracle for miracle and miracle and this was a miracle from god katumbuza sente zange jezava nawe bilioni zasa tunzivego nzakala bachigule this is that young man ngatayakala kubona abona nnyo and roko my account offload me how did you access your account by by jano by blocking ningamba bo bagundi bachibirango bani nebaganti no you go to your bank bano bebeji mbo somebody important in the government block it it ngendembe nje kujja ninyo ndokusekula omutwe tolinda bakugwe mulenzi gwe ajoga abantu ani wako my account oba yagala mutegeere gani tayari kutegeera gani not under pressure kemuwa concession kwa kankubulizi abantu bano zibachimanyi offload me abasiramu bakugamba tinabbi yaina mukwano gwe nga asaala nnyo namuga nti obwavu bunzita tiwasa omukyala namuga obwavu bunzita nabbi wasowa okubiri obwavu bundi bubi wasowa okusatu obwavu bunzita wasowa okuna yagenda okulaba musigiti nga takyajja lwaki owokuna yajja n'obugagga ngaakamaŋamira akamamata you offload me and open my account ngende nkola ebintu byange wase 30 billion munandabako wano a munandabako but you cannot block my account kusenteza ngezemutamanji ya nzije onabato filiza guanga tamale kuchi uh, okulekina okuluwa na gana na watu wani siku sente siku sente kwa sidi yetu sasu de muguanga manoji mai andi jembuza my mother was almost sedent gwewe kakwa my son was battered mdogo zino liombate eh. nze kwa ndi eh. uli dem nkabunu waka kama mase yeta amari atatufako eh. yetu meri rachi kuri yeti another one Jesus came because of his father's kingdom Uh, do I want to become a president of this country? No. I've done my job, I want to go and rest. mumufe katonda nangamba nga kunti nze ndinunula uganda hmm. naye nze ekibankubyabo babulokinga akawunti yange nesenteyeoludengo bakuba emyaka musanvu nti nembagamba tutangane nfunye sente zange mundeke ngende nekoleza ebyange ewaffe nti nedda bwana afuna sente zajja tukolera ndi sirevu wamu niyo bado bakolera ki nedda nti bwo bali mu gurupu bbiri gwe z'otomanyi mm. nti buno obuvubuko ako bwe buyina gurupu ebaddeekanga abantu se eyabannankabirwa ekuba kadaaga si museveni ekizibu kyenda batamale mu biro byonna i think kiri ku succession ekyo ekintu tuli kisolovinga andi kankobaoli no mm. let me tell you bwemubanga mulunda omukulembeze mu uganda muno geti ma temujja kufuna museveni ye temujja kudamu mufuna except mu america era bakolaka incident hmm. ono bamutta afuluma national theatre ono bamutta waliwo apurezidenti baamerica abafaanaganya history hmm. uh, um, abraham lincoln ne eh. jeffbut if your wife dies mm. or your husband dies and you look for a husband afaananya balo tojja mufuna end up not getting married katonda afulumya omuntu omu talina duplicate buli omu agira mukatibake katibake why the way we are socialized nti abaana bange bo tebagenzeeko okusomero nga tebalina ngatto hmm. mmotoka ewaka bazisanzeewo bazizanyiramu kakati ate nze situation sijinakuliramu si mwaina kagari koka uli mwaina katiba kaini environment mm. na wasirikali wangaba hapa nkuma hapa polisi malinga mkaka njo this is the contradiction tiakuba mwana wanga kumiwa meza le polisi mama huo mwana kumiwa meza le polisi amakaka ingo naka kumiwa yao enge jibari bakendo kuzita yafu more than six policemen ya e wazana ntula napone tunyumia nina bagambia te buli muntu akulya environment yeyiye muyinza okulaba wano nga temulabangawo omusota naye nga weeguli ekigrwap ku seminti gwayavula muto nga gwavulira kuki sikusubi omusota nembagamba mutulye ekibaati ekyo mulowooza nti embwa ezaali ziri akulosi zalekayo okulya zaafa zayigwa ekyenyigamu zayigwa ekibuuka ento because uh, environment shapes you this is what people don't know every environment shapes you environment wewe wakulira wakulira koko kolera ngata abantu mm. amazi banywanga mafumbe mtu aganyiranga kolera ya, kolera ya vawa sabaza nyiranga mu nkuba obugeregere obugeregere lebutu kuwata mm. ngoga ndi mwana yalwa domusujja kubanga asimanyi yazanyide mukubyeko bano baana mm. enkoko yedda ngaoyinza ogiruma akagumba kaayo enkoose eggwangaogifumba obufumbi kakati nze mbagamba ti abantu bangi abanaalimu okutegeera oyo yabadde edaalingi yeyajja nangoba mu state house n'ateekawo akatambi agenzeyo okunkumula anti uh, mukatambika na gadi omukuru ya mboza na mga na igwa taina mwini mga vmeni hey. Eh. toina public office hey, eh, ya kamula bakati na ye ha, ya kamula bakati anti kati ya mfuna ati waliwasi oyukuwa badanyumia na hii ya msinza amanyi amukambi ati professor ya mugamba get out of my office kutesa na mga anti kwe kontina yujo zena yomotwe yobu jozibu tuja jete kulira wangu kutesa atabi ingiri ya mugwa ye jiyadukira ee mga president ya mugambi hey. Eh, kutesa miambe nino kuwamba gundi njagala mini sweno njagala ee eh, hey, hey, sisara uyo mulita ululita baamulita <laughs> natema nakaba nai mirundi mirundi nye mumpa iliza bwerele hmm. ze mumpa iliza bwerele mwe kuba mweka mwe kambuleyo msajja mkula bumwa genzo muno nye uwe ya badeyo mukulu yabadde teyekwese ku diamond trust anti tekambabuulire mukulu yabadde yekwese ku diamond trust ngaakacyayina kalemeddeko obubiri bwadduse kati waliwo omuyizi leeri wano anoonya bamufera no intelligence services thats what i was going to tell you mm. intelligence services in future omuntu akulira yiso nakulya military intelligence must have a phd in criminology singa museveni tali kulu headed ng'omutwe agusuza mu firigi yali tuse n'atumalawo airukwati at him kubanga agambye nti ono yamugambye nti gwe eh, oli trader wa rumors oleeta wano engambo nze ne mutunulya bwendi ng'awulira tape he closes his eyes for two hours mr mirundi why are you abusing me vote him babas museveni is a fool ani akoye mseveni akoye if, if mseveni was amin singandi mulamu but i explained it to him your excellence where do i have a program in english that lasts for two hours in english natunul two every program has a moderator where is the moderator nagandi oh wamanange program mzonzi ulisa walinda bulide njiri eh kakati yomuli mujia waa president ya fano bati yes nti ba mchala njoba baba gamba siya tukuzo gubi nti baba gamba mm. nti ba mchala njoba baba gamba nti bamu wadu butu wanga alu wadda mambuluka dokita webe yesi jie mwestana mune na mga nti baku wadu butu wa msafi ni ya gamba mba ante ere wanu mfenga bandaba tu refer to another dokita ni wali itabata na gaga no mambuluka where do you get this man oba kyekitukola obubi anti kyenkubuulira yali badde eh, nti ekyo kyemuba mulowooza nti sokolatiizi bwe yafa puleto yagenda mu lumbe lwa sokolatiizi yali musomesaawe nabaga nti sokolatiizi afudde amaze emirimu gye mwekabiremu abasigadde mu nsi etali mu sokolatiizi nze linnya lyange yosefu nalijja mu bayibuli tebalimbatizangako sekaloteraawuyo leero tunamuta yalaba tebadda n'atuma yo yozefu yozefu ewemisiri eyintapulitinga ebirooto bya gonde but when the farao who knew the jews died they became slaves god had to send moses yes hmm. do you consider this things the type of leader you need nti intelligence nfu in Ebo ndaba akata gechi babu nyabwe baba teka kwe bifu agenda kuwamba government ayagala kufuka president Wakati ya gara No bifu Ukata kabamula ganga mu percentage Gambaba ziya mkuba Nga kano kakani vision Kakuba kakuba kone mbaba zinga kute kutama wadi Aina 3% Kata ka 47% Chisanga ata achiti Nti musubi ni akube kadaka Koka iteu Mbaba za iteu so yifu museveni kufitina ya mweje mwina hapa westana hapa westana bakosa nyo malishi no ganti tutoo mwana tumuteko mtuwego muofisi ya kata katumukwati tumuseveni eti eh, wawesana wabachikola hii hapa westana bakosa nyo malishi that cannot be done by muganda why muganda yama yiri percussionist first of all umuzimu guomu anono agutia agutia baga mba kulia security mbu yali agenda mkiga mbu yagenda wabwe kubikabija nkulaga esimu ye gyeyali genda muli kodize olabe oba emotoka oba oba oba miso byeyina boba biyina akulira security ku palamenti oh. yagamba yali agenze wabwe kuma bijja kubika bijja abakiika bakume lwaki enamba yeri masaka mbu omwana osomanyi wa, wa, wa pasta omwana gwe bajja mu kikajjo naye kesi yafa ekesi yafa yes ne tunanye nokuru ekesi yafa the case died omwana gobale tena tula ku parliament no mutwe mbonde tide kadaga yes. nakusume kadaga yes. motoka njikola ge ya parking oh, njikola oh, message kola ge motoka nge parking nga ukulira na message ndana fa ya ku police ni omwana la ku rushing genda ku camera ya parliament ubako ibiri babijja ku meeting is atule chambo ko ruddawa with the audio miso tabikuwa kadaga sabi muwa anti kyenkubuulira nti kaakati hmm. abakola ebyo lisenti hmm. era kandaga miso yamuyambye nga bategeka okubaganga ofiisi ye bafune omuntu ayogera nga bobi wayini babitwalire pulezidenti nti kandaga ayogera ne bobi wayini bagi ha ofiisi the methodology ekyo ekinuma tamale bino byonna ffe bwetubiwulire tuddayo ku kintu kimuanti succession batto naye nkugamba hmm. nawandika akatabo kano oli twakasomamu naye mbaga nti ekizimu kyammwe malisi kubanga president museveni ye ekizibu kyammweyes e, e, ekizibu kyammwe ekizibu kyammwe malisi nze mesadoloje yammwe yenkola obubi nti bwe limusanga omukulembeze omubi ate evaluati nga ajja batta abamalewo kati abo aba intelligence abo balina biripoota ebifu bibawandika kadaaga hawukani kadaaga bikamu epurobulemu nga mwemusinzaamu abantu abangi mu palamenti waserovespeaker in fact i was telling somebody aba abaserikale nabagambi do you want to be taken to police headquarters the moment you become a speaker you are finished yowalolo is preside over kujjako ngaoli popular nti ababaka bano ebitano bakuyita mu constituency zaabwe how do you popularize yourself as a speaker to chair can a speaker bring a motion enatasensi e, eriwo is a presiding person nankabirwa n'omutwe gwe oyo ajja kufa bubi eyo atambula n'ekiguni kino ekyakuba omwana wange bajjo bikwata kubanza nafidiyo ninanga boogera ninanga ki wanudde neyita amale gwogambye abanyankole balina malisi eh. ani akozesa nankabiro ani akozesa nankabironankabiro is a hunting dogyes eh, ani kugambye nankabiro is a hunting dog amukozesa mulala yekukumi ate yagamba bwekimulema miliyoni bibiri miliyoni meka gwe nokwata sente hunting dog yowe political prostitute ewangaozireetayo gwe mbagani tibampe mbagambi anilo ku my account ziko bilioni zanga asatu anilo ku my account bakole chi wakola mtwali bia tanti ate ate na abale katola baba mtwali echi kumi kaisa kumfunza bote baka funza chi I left your job 7 8 years ago you have not seen me anywhere you block my account kwa mfuo bwavu anilo ku my account okay e, e, tamale kakati nkugamba mm. nti mali seno jemuyina mm mugiyiyiza omukulembeze alisobola marisi you cannot land on ekyokubiri military intelligence ne iso must be headed by people muconstitution mukiteekemu abalina phd mu criminology yes with people with integrity nayesi situ commercialize gundi yankubidde simu sobi nangandi zinkubulire sobyo yo yisimugire eh tinkubulire mm. ndiye nange ninga gwe kunzirwaji nalemera kukaka yali maro kungo banangu alemera ku 7 tiaha nangamba gwe nze nina information kwabo bonno bubinja bwe bagambo obutta abantu leje buli manyiyo use me wabuke denategeera nti abatta abakazi babatwalira mu, mu, mu benzi nga security zetemanyi sokoshe bimanyine sokoshe makatabo kangako ndi tekola ngabukedde nti ja kuteka maulire etedinga ah, kaka kono ewani wano eh, wano wali wose why mu 7 eh, eh mu 7 lives a luxury eh, life and ngugamba ti master of deception akakatabo ketwasomako luli akatabo eh, keta masters of deception eh mm. ketwasoma luli tamali hey. Mm. uh, tono wana nagamba nti hey, eh, eh, ke yali asoma uh, uh, coincidentally naye ke yali asoma hey. okay kano ka wakawandika ku birthday yo eh hey. hey, mu 2013 hey. miaka emeka ejo munane jise hey. ntandikire wana hey. Seven lives a luxurious life. Mm-hmm. When Uganda acquired a new presidential jet, the opposition took it up, accusing the president of extravagance and amid the social economic hardships. However, the president did not invade the national coffers in the night and took the money, and the aircraft acquired is a national asset. Its procurement was debated, evaluated, approved, and sanctioned by the parliament. However, the same parliamentarians who passed and approved the transaction pretended in public as if it was something strange to them. Number three, Museveni wastes money on international and domestic tours. Unlike kings who have the privilege of uh, uh, appearing to the people at their liberty when one wants, President Museveni has a national duty of visiting all parts of Uganda. This explains why he is constitutionally required to make a, st a State of the Nation address annually. How uh, can he duly exercise this duty without visiting all the parts of the country? Number four, the Moses Care. When UPDF went to Congo and defeated both Kony and the ADF, those who had invented, those who had invested in these criminal groups turned their anger and frustration on the light colonel or lieutenant colonel uh, Muhozi Kainerugaba in order to undermine the mission. We had all nonsensical arguments such as the military option was not necessarily a negotiation with the criminal groups was the best option. But those advancing the arguments believe that the rebels, through uh, peace talks, would find their way into the government and their leaders would get political jobs, ranks in the military and the government. This worked previously in both the Obote and Lutra government. The UNLA was formed for a similar purpose to unite all the fighting groups as a price for the peace. They also argued that Museveni was a selfish warmonger who risked people's children because people's children because none of his own was in the UPDF. When Mohos joined the army, which they were demanding, they changed the tune that Museveni is favoring his son and preparing him for the presidency. When Mohos commanded a successful mission against Joseph Kony in the DRC Garambas National uh, Garamba National Park. It was described as a public relations exercise for the first son, that he wanted to attract the newspaper attention and get political mileage for his crusade for the presidency. If it was done for this public relations, it was not his fault, eh, for already he was in the army and hence part of the attacking team. How can you score in a football how can you score in a football game when you are not part of the playing team? Those were demanding that Museveni should have a child in the army forced Mohozi into the UPDF as hence the Garamba mission. Do fans score goals? No. If the argument was solely, pub was, uh, solely for publicity, why would he not remain at the command center at Entebbe? The American general who commanded the raid on Bin Laden hideout was not in Pakistan. He was in Washington, thousands of miles away. Echokutan, all our kids in Kampala belong to the first family. One day, a group of people came to me seeking my assistance in linking them with uh, the president's daughters. The reason was that her agent had taken money from them for rent in one of the Kampala buildings. I asked those people that if the building belonged to the president's daughter, who feared to identify with it publicly, it was was it logical to see her? The reason for Fiam uh, eh, to identify with the building was to conceal her ownership. How then uh, could the person who did not want people to know that she is owner of the building meet her future tenants? The truth was that the story was manufactured to link uh, the buildings to the first family. What about the Shimon Primary School plot? The opposition says that it belongs to the first family, who are the super rich, but they have failed to develop it. How can a pregnant woman have a small belly? A rich family failed to develop a plot that they have grabbed. Then, what was the purpose of grabbing it? reasonable people would say that the plot belongs to the first family because it is developing at a rate that's, that an ordinary person cannot manage and vice versa. A rich man cannot fail to pay for his wife's maternity, maternity bills. Therefore, a rich family could not fail to develop a plot and unless and indeed someone is just peddling these lies. What amazes me is that they are accusing the president of preparing a horse for the presidency, but they forget that the president's that the president's accusers have already done so at their children. This reminds me of a Chiganda proverb that omwogezi omusiru ate ndabye abanne a foolish commentator talks about the mistakes of the others not his own in order to divert himself and the others away from his own mistakes as they accuse the president about his son the accusers have meanwhile done the following number one Ken daughter Susan Nampija replaced her father in parliament when the IGG ordered him to leave the house for failure to submit his assets as required by the law Luchamzi had contributed to its making Number two, Okello Trossan is a minister and was unanimously vetted by the Parliamentary Appointments Committee. Number three, Obote's son, Jimmy Akena, is fighting to take over the party from Olara Otuno. Number four, Obote's widow, Media, contested the presidency and the UPC card to replace her husband, the late Dr. Apollo Milton Obote. Number five, Rule's son, Waswa Rule, was recently in parliament. Number six, when Dr. Semogerele sent his son to America uh, for further studies, he was not a accompanied by his children from the DP families that lost their relatives for supporting uh, the party in the 1980s at the hands of the UPC agents. Karoli Semogerere went along the United States, alone where he lives an opulent life. Therefore, the Moses Kaya cannot work. There is no way that the president can impose his son onto the party without the consent of the NRM supporters. However, Mohozi, like any other Ugandan, has a right to seek any office in Uganda provided he fulfills all the necessary constitutional requirements requirements. Number six, the government is collapsing. Another even third trick now is the rhetoric that our enemies uh, by our enemies to demoralize our people. Eh, uh, to demoralize our people by scaring them <clears throat> that the government is falling. If the government is collapsing, why do new supporters cross from the other parties to join a collapsing government? Also, one, nobody has rejected any presidential appointment for this reason. The government is collapsing. Why enter a vandalized bus well aware that it will not reach your destination? Why not wait for a bit of a brand new one to come on? Number two, Whenever there are elections, those prophets of doom participate to join the structures of a collapsing government. They also participate with vigor in subsequent by elections of a collapsing government. Why? Number three, Dr. Kiza basically predicted after 2006 elections that Museveni would not complete his term. He ended up embarrassing himself. The government retained and remained in power, and Museveni completed his term. Echomsav. Museveni is tired and lacks ideas this would be the best time for this would be the best time to defeat Museveni. Why does he uh, defeat you? If he is at his weakest point and you cannot defeat him, this means that you are weaker than the weak, assuming that he is declined. But it's clear he is not uh, reached your level of weakness. Number eight, disgruntled insiders. Mm. The opposition has tried. nabawandikira akatabaakubayambamasters of deception nti aba opposition baleeta ebintu nebibalema nabali mu gavumenti nebibalema eh. hmm. yes nakawandikira 212 atiti baina budget je pampa mm. i've worked with these people but i've paid a high price i've received my money you broke my account what do you want me to do lwaki tukubira president museveni omulanga akusumulira account yo naye yennyini mm. baleeta bilioni abiri bazimpe mm. n'abagana nti muzimpe enja zimwewera eh. ye yali azimpadde naye omubanja eh, omusajja agendayo omusajja agendayo n'amugamba mm nti omusajja ono atukoledde nnyo hmm. tumuyite ne famire ye tumuwe biliyoni abiri hmm. tumuwe ne printing egenda okuba obukofiira ne tshirt hmm. famire ye esanyuka omusajja atukoledde president namugamba nti is a good proposal naye zo sente oziyina namugamba kyetagisa mumeka ti ninawe biliyoni ekumi ti aye biliyoni ekumi ntono genda ogateka endala biliyoni ekumi omusajja bwe yazimuwa yamugamba you want to blame my man put the money there checks and, there and go away kati ne check is expiring at ah, uh, i need the president i think the senti we did president je kwa msenti eh? kye kubuza kati what do they eh. want me to do need the president je kwa msenti zili 20 billion mzee yazremed bilioni za ngasatu kumutamani jenzi je zamuze iye na zira wanga za za za za za bribe e bribe chi andi baga lule kila ukugira ya ya ya mpade chi ani president e ya mpade chi agenda siku zino azdi weni nga wakadi yosia sole na kubano <laughs> nga wabana wangai singanza na riso iya wabana hmm. wangai tibari tude can, do you, can you have a man who does not have a job for seven years I'm approaching the eight years How do I survive? Oh, you never know what I'm going Eh? Oh, you never know what I'm going to I have six children. Quite a couple of America to come out at least. Come on.